кәмшат ханым енді сіз психологсыз ғой мынау бізде көп жағдайда ұл тәрбиесі деген кезде бірден еске түсетін дүние ол әкенің қаталдығы бір балаға қатал болу керек оны бір қысып ұстау керек әкенің жаңағы қабағынан ығу керек ұл баланы жаңағы бос жіберуге болмайды деп жатамыз да бұл қаншалықты дұрыс ол қаншалықты қаталдық керек ол қатал болған жақсы ма әлде ә, қазір енді өкінішке орай қыз сияқты ұлдар да көбейіп бара жатыр ғой сол осы бір қаталдықтың мөлшері қалай болу керек ол тым қатал болғаннан солай болып жатыр ма жоқ жетіспей жатыр ма қаталдық қалай болып жатыр жалпы барлық нәрсенің <coughs> өзінің бір шегі болады ғой көп нәрсе шектен шыққан кезде зиянын тигізе бастайды да сол сияқты бұл жерде де енді қатал қаталдық дегенде ұрып соғып қамшылап деген емес ол қабаққа қарап иә оны қабаққа қарап әкенің қабағына қарап түсінетін нәрсе ол ә, көбінесе анаға байланысты ә, яғни әкең әкені жаңағы не дейді бедел сол үйдегі беделді адам әке екен өмірде жалпы баланың бала үшін енді авторитет деген сөз беделді бір адам ол ата анасы болу керек сияқты да сол өзінің әкесімен жаңағы әкесін шешесі үйде мақтап отырса әкең ә, келе жатыр әкең бүйтеді әкең ренжіп қалмасын деген сияқты нәрсемен де жеткізуге болатын сияқты себебі өзіміз сөйтіп өстік қой әкең келе жатыр деген кезде жүгірісімізді жүрісімізде бәрін кәдімгідей бәсеңдетіп деген сияқты да ұрып соғып ешқашан жаңағыдай сондай қаталдықпенен бір тамаша бала шығаруға болады деп ойламаймын ә, жалпы бізде бір тамаша сөз бар ғой е құдайым бала бер бала берсең сана бер дейді негізінде алла тағала барлық баланы саналы қылып береді өмірде мен ойымша барлығы да саналы болып келеді ол біздің тәрбиеге біздің үйден көрген одан қала берді мектеп бар жаңағы жоға достары бар міне сол қоршаған ортаға байланысты баланың өмірге өз өміріне өзгенің өміріне деген саналы түрде жоқ әлде қалай болса солай қарауы деген қалыптасатын сияқты сол себепті көп жағдайда балаға ата ана үлгі болу керек мен мысалға айта алмаймын мен өзім істемеген мен кітап оқымасам балама кітап оқы деп көрдім оны ше бірақ өзім оқымағаннан кейін ол қайталамайды екен ал енді қазіргі таңда жиырма осы бір соңғы бір алты жыл шығар балаларым менің ар өтсе де кітап оқып жатқан қазір жарысып оқимыз қызы да бар баласы да бар кәдімгідей ол сен үлгі мынаны жеме бұл зиян екен бұл тәтті мынандай екен деп айтасың ол болмайды үйге үйіп әкеп қойған оны қалай жемейді ол сол <laughs> сияқты сен өзің дұрыс нәрсені әкеп қой да соны же жеп отырамын да мен айтып отырамын бұл мысалы құрғақ жемістің қаншалықты пайда екенін жаңағы қаншалықты денсаулыққа екенін жеген сайын соны сөйлеп отырып айтып отырамын же же деген болмайды енді ол әркімнің өзінің бізде бір қате нәрсе бар ғой ата ана өзінікін балаға тықпақтай береді да өз істегені балада ол да өзі келу керек соған саналы түрде өзі соның пайдасын ұғынып басқасын ұғынып деген сияқты келет сонда барып тамаша бір нәтиже алуға болады